Molo makakhaya. Molo molo. Ninjani? Siyaphila. Ninjani? Siphile nathi sisingakhambi. Aphandle koba busy cha. Hey ndiyayazi ntombi. Ndiyayazi ba. Kodwa ke eh. ndiyabulela ba usile wazonibona mama. Eh well ndikubizile ne mm. kuba ndi ikhona into endiqomba mafuna ndithethe nawe ngayo mm. ngomsebenzi kakhaya um and ke ngoku ndifuna sincedisane ngoba ndiyaqala ukuba kunye naye kulo nyaka okay. ne into endiqapheleyo ke mamakhe into yoba hmm. ukhaya unengxaki noku nokubhala ne uyabona uba siyafunda eklasini ugood kakhulu uyayibona ireport yakhe mos ugood kakhulu ekufundeni hmm. sisebenza hmm. kakuhle kodwa ke xa kufuneka ebhalile jonga uyabona akayazi uba makaqale ndawoni xa kubhalwa uyambona uba nalapha mm, uyabona mm. akabhala imigceni ngoku mem uzama uthi mhlawumbi kuba ngweyiphi inyanga esikuyo ngoku mhlawumbi yabona ngoku sikwikota yesibini mm. and in fact mama kakhaya into eyenzekayo iyi-one bekumele uba kaloku ukhaya uthi ngoku kakagrade three apha um, ngumntana okagrade one obhala ngolu hlobo yaqona now ke akho ngxaki ngoba ndikubizela into yobana ndifuna ke ngokubheka phambili nale nto ne mm, mm. ngoba bakhona abantu kwidistrict abanokwazi usinceda mm. mhlawumbi aba, aba bantu baqeshelwe bona ukusebenza uku, uku nabantwana ndiyakuva mem ingxaki yam ke zet kutheni khange kulo nyaka kuphelele mhlawumbi mem wakulo nyaka kuphelele andibiza andixelele ngale ngxaki andithi siyatsho uba ngokugrade three so ngoku izobonwa nguwe kulo nyaka eyi mama wakakhaya ke kanti banzima kancee um ndiyayibona ndiyayibona le nto ithethayo qha ke mm. andikwazi ke ngokuphendulele omnye umntu mm. ongekhoyo yaqonda mm, qha ke mna ndizama ukwenza ke ngoku eyona nto ndinokwazi uyenza uncedela nokhaya yabo ndikubizile ke kuba ndifuna nawe undincedise ngoba mhlawumbi lo mntu sizawusebenza naye mm. uza kumnika umsebenzi uba makawenze ekhaya okay. kodwa ke phambi kokuba siye apho ne mm. kukho ifomu efuneke ndiqale ngayo right. ne and ke ngoku le fomu indibuza izinto mna endingazukwazi uziphendula uyabo um. umzekelo indibuza ngento yobana um ngoka ukhaya wawukhulelwe yena zange mhlawumbi kubekho zingxaki mm. malunga nokubelekwa kwakhe okanye zange ube nangxaki ngela xesha wena mm. wawummithile mm, wayenaye wayepremature yena miso ow oh, wazelwa kwinyanga kweyiphi inyanga wayezaba yi-eight months na ezaba ya okay okay ndicela uzibhala ngoba ndizazilibale hayi ungayibhala okay andinangxaki okay. qha ndivuyiswa ke uba wena ukwazile uthetha nam undixelele ngoba ke ngaphambili bendingayazi uba unengxaki okay okay mama ngoku ke ngokusele khona mm. engumntwana i-development yakhe mhlawumbi zange kubekho nto uyiqaphelayo wena ngaphandle ko kodlala kakhulu uyakuthanda udlala mhm. ubhizi but ayikho enye into mhlawumbi ayingxaki ngumntana mos uyadlala abebhizi but ke ngandizuyazi uba umgca ukolwa uba hayi ubhizi kakhulu ngakwazi ufocus into ezinjalo unabo abanye abantwana mam ndinabo abanye abantwana but yintombazana lo kuqala so ke sometimes andikwazi ukhompelisha intombazana nenkwenke ungayibona uba mhlawumbi oh. ubukhwenke ubudlala kakhulu andiyazi jonga ke mama ne ndifuna ukubonisa ke ngoku ezinye zezinto ezibangele uba ndide ndicaba ndiyakubiza ne hmm. umzekelo jonga mosisiyazi sifundiswe ezinye izinto esikhuni izinto esikwazi uzenza hmm. ezizama usibonisa uba nyhani mm. umntana unengxaki mm. okanye mhlawumbi mna funeke ndimnike ixesha apractise ubhala mm. jonga le nto xa kubizwayo kuthiwa ngulazy eight ne lo eight masawubhali magama neqha ufuna ubona uba uyakwazi ulandela indlela ethile and ndathi kubo jonga yabona le ndawo funeka uhle nje ukugqitha kule kule point okay. ne ndababonisa ke ndababonisa ndababonisa mm. jonga ke not that ke ndifuna ujonge uba abantwana abanye banjani but ndifuna ukubonisa uba abanye abantwana abakula abakula mm. grade yakhe benza njani bona ne mm. jonga ke nankomnye uyabona ke mosakafani nalo wam kodwa naye ngulezi eight ne eh. akafani akasoze afane ncam nalo wenza into mm. esondeleyo mm. jonga ke ngokukhaye yena wenze njani uyayibona yile nto ke ndinixelayo uba ikhona ingxaki ekhoyo ekufuneke ndiyilandelelele mm, uyayibona mhlawumbi ifocus yakhe ayikho okay so ke ngoku mna ndikwazi uzenza ezaa zinto mm. ndingazama because ndinikiwe amacebo kodwa ke ndifuna siyibhekise phambili le nto mm. kwenzela sizokwazi ufumana uncedo edistrictini yaqonda ikhona eminye imibuzo ofuna undibuza yona kwangokanye ayikho Awukho ne? akeze as long uba sazama umnceda ancedakale Eh, so ngoku ayizukwazi uafektha mhlawumbi uba afunde igrade uzawukwazi uqhubekeka okanye izawuestablishwa ngulo mntu u- uzamkhonsatha naye. wena amakakhaya asubukhaka kwazi u- u- akafundiseki uyafundiseka qha kaloku ujonga izinga lomsebenzi liye lisenyuka ngoku ke ngoku xa ezawusokola ubhala imihlathi okanye imihlathi emibini loo nto izambuyisela umva uyaqonda kanti ke ngokuba sinoyizama ngoku simkhethise apha nabanye abantwana iza kunceda ke loo nto ubheka phambili uyaqonda okay le fom ke iyafuna wena usayine apha ube usithi ke ngoku le nto esithetha ngayo uyavumelana nam bani ndingayibhekisa phambili uyaqonda okay ke mama khenkosi a-a nantsi umzali ulapho okay um oh apha ithi ufuna ukubhala igama lakho ne- Oh, ligama. eh, then undityikityele apha Yithi nje, so okay enkosi kakhulu mamakhe Oh, ndi- into enza kwenzeka ke ngokusuka apha ndiza kuxelela uba kwenzeke into ndifumene i-feedback ethini nangoku ndisebenzela ukhaya omunye umsebenzi uzawuthatha yena wekhaya kaloku ukwenzela uzowubona uba kwenzeka njani na. uzawufuneka ndimncedisile kwezinye izinto ezi zinto singoku ndisampilela zona mm. azidingi wena umncedise qha yena afuneka aprektise ke ngokubhala emigceni olu hlobo besithethe ngalo uyayiba okay ke mama enkosi kakhulu wethu ndiyabulela